es la nación sagrada. La nación sagrada es una sociedad fundamentalmente religiosa. Tiene un único y gran creador, quien se dice fue el salvador de todas estas tierras. Ocran. En la nación sagrada, todo lo que no sea un humano, hombre, es considerado un agente de narco, una encarnación del mal. Para aquellos desdichados, la esclavitud y el trabajo duro de por vida será su redención. Estas personas se hacen llamar ucranitas. Son liderados por el carismático líder sagrado Fénix. Los Fénix son considerados la encarnación de Okran, serán los encargados de liberar a su pueblo hasta que éste muera. Inmediatamente después, el primer hijo ucranita que nazca será considerado el siguiente Fénix que continuará con el trabajo. El sagrado líder Fénix se encuentra en la punta de la jerarquía. Permanece en la colina Burbujo que es el centro de toda la nación sagrada, seguido por dos oficiales de alto rango. Uno es el alto inquisidor Zeta, quien permanece en que protege la frontera cerca del reino Shek mientras que el otro es el alto inquisidor Baltina, que se encuentra en el escudo de Ocra, manteniendo la frontera cerca de las Naciones Unidas. Estos dos están encargados de comandar las tropas militares en las dos diferentes fronteras. El odio incesante hacia los esqueletos se puede remontar hasta el antiguo imperio, el cual puede que haya caído por los esqueletos. En su momento, esqueletos de tamaños inconmensurables, de las cenizas de este imperio caído nace el segundo imperio. Se cree que la nación sagrada se originó en este, siendo gobernado por esqueletos, por lo que era un culto del que, eventualmente, tomarían medidas para destruirlo, dando lugar a un más odio hacia ellos. Como era de esperarse, su odio y miedo por los esqueletos se ve reflejado en las armas que porta, que son las cruz de paladín la cual está diseñado para destrozar los cuerpos de los esqueletos con mucha facilidad, siendo esta el arma sagrada que purgará a todos estos seres malvados de esta tierra. Aborrecen por completo la ciencia y la tecnología. Esto se puede notar en sus defensas poco sofisticadas y su sistema de iluminación que permanece como simples antorchas. Tal vez odian la tecnología por considerarse una distracción hacia el verdadero camino planteado por su religión la nación sagrada, una de las civilizaciones más antiguas que aún existe. En sus inicios, ellos se mantenían a sí mismos. Las intenciones del primer fénix fueron nobles. Religión, xenofobia, oposición a la ciencia y la tecnología, odio irremediable a los esqueletos. Su religión es su único método de vida. Sus fuertes creencias los ciegan de la verdad. Su pasado es incierto y solo se puede especular acerca de ello. Esto es la nación sagrada.